300원 해주고 가 대학교를 졸업했지만 알바생으로 지내고 있는 21살 스트코입니다. んの偉くないよじゃあさ家を出たいと思ったりしないああ思うけどでもこのバイトじゃ一人暮らしは厳しいでしょじゃあさ一緒にルームシェアしないそしたらいろいろ安くつくし결국친구리코와함께살기로합니다그런데문제가생겼네요아타케시아타시 家니코는 한마디 상의 없이 자기 남자친구 다케시도 함께 지낼 거라고 말도 안 되는 소리를 합니다. 이렇게 된 일, 월세를 절약한다는 생각으로 <laughs> 바꿉니다. 얼마 후 이사를 무사히 마친 스즈코. 네. 그런데 リコは来ねええ別れたから俺一人じゃ家賃払えねえしさしばらく一緒に住んだよ타케시가리코와헤어지는바람에당분간둘이살게됩니다よねんか買ってくるね 먹을 걸 사가지고 돌아온 스즈코. 그런데 이번에도 문제가 생기고 내꺼. 안타깝게도 타켓이라는 사람은 그리 좋은 사람이 아니었습니다. 다음날 화가 난 스즈코는 타케시의 물건을 갖다 버리고 마는데 그리고스즈코에게바로경찰이찾아옵니다사토스즈코ですか猫を捨てられて腹が立ってやったと。その捨てた荷物の中に浜田武さんって人がね、黒いバッグの中に被告人は被害者の所持品一切を無断で廃棄この事実に刑法261条の 器物損壊罪を適用する非難に値するしかし被告人は21歳になったばかりの若年であり事故の過ちを十分反省している旨当公判廷で述べている主文被告人を罰金20万円に処する結局젊은나이에전과자가된스즈코입니다출소를한스즈코난너무어떻게그런데요 그 네, 네. 하지만 어, 동생은 그런 누나를 못마땅하게 생각합니다. 그리고 집을 나가기로 합니다. 동네 사람들이 수근거려도 돈을 모으기 위해 열심히 일을 하는 스즈코. で100万貯まったらその町を出んの姉ちゃんのことを知ってる人が誰もいない町に行くはい그런데같은반아이들에게괴롭힘을당하는타쿠야こいつ泣いてやがれ 그러던중누나도친구들로부터놀림당하는모습을본타쿠야야ってみろお前らだって名誉毀損で捕まんだよブス 그저 그렇게 생각한 누나였지만 자신과 다른 모습의 타쿠야는 누나에게 살며시 다가갑니다. 결국 100만엔을 모은 스즈코는 도쿄를 떠납니다. 스즈코가 처음 도착한 곳은 어느 한적한 해변가 마을. 타쿠야의 元気ですか姉ちゃんは海の家で働いてみることにしました引っ越しでかかった費用を稼いでまた100万円になったらここを出るつもりでいますでこの辺の揚げ物これ簡単だから俺でもできるからすぐできるよで氷なんだけどおおすごい父ちゃんより上手だ普通できないよな費用だよ天才だよかき氷 스즈코는 생각보다 빠르게 이곳 생활에 적응해 나갑니다. 다시 다른 지역으로 가기 위해 또다시 100만 엔을 모으고 있는 스즈코. 그런데 스즈코의 외모를 보고 남자들이 접근을 하는데 네,

一休みして飲んだら今何時ですか8時半帰らなきゃ더있기싫었던스즈코는이곳을뜰생각뿐입니다원래엎드こいつ送ったらまたこっち戻っておいでよ。今日のパーティーってさ、なんていうか、君のために開いたみたいなとこあるんだよね。俺の友達とも仲良くなってってほしいっていう。な、なんでですか本当は ソウルメイトだと 헛소리만 하는 남자네요. 私たち 스즈코는 그런 어, 어, 남자에게 어, 한방 먹이고 이마을을 뜨게 됩니다. 1 0 타쿠야의 味は悪くないけどあんまり姉ちゃんには合わない感じでした拓也は元気夏バテには気をつけてね出会いかいはいおと期間限定のアルバイトを探してるんですけれどもあよーごくっちごと <laughs> いっぱてさたんできてどうぞ自由に使ってくださいありがとうございます今日は疲れてっぺから

갑자기이장이찾아옵니다私この村の村長している上田つもんです。こだにも、うちどうぞ。しかしね、若い人がほとんどいねえでしょうが。あなたにぜひともこの村 PR させてほしいつわけですよ。いや。 뭐, 뭐, 마을 예산을 타내기 위해 마을 홍보해줄 젊은 사람이 필요했던 거였습니다. 원하지 않는 일이라 늦게나마 자신의 의사를 아, 표하지만 아, 하지만이미결정이난상황이라마을사람들이한자리에모여다시회의를엽니다오本日の議題は桃娘時代について、もだべから、まずご本人さんから。実はちょうど1週間後に。テレビに出ないといけないなら余計無理です。さ言えよ そのくせ村人になろうとしねえべ田舎をちくんだ小娘が娘やれよ私は無理なんです前科があるんです결국도망치듯자리를뜨는스즈코こんな財政ちてて自分らで立て直すかと思ったらよ 高級品の桃作るとかパソコン下がってインターネットで販売するとか誰一人考えてねえべだから外から来た子が嫌がってんのに桃娘さやらそうっつんだべよく이마을에계속머물수없었던스즈코는100만엔을못채우고이곳을떠나게됩니다결국それしかねんだけど、選別。

こっちは栄養剤すいませんこれまだ僕が教えてなかったんですいませんあはいお疲れ様ですお疲れ様です主任の言うこと聞き流した方がいいですよ初日から全部覚えられるわけないんだからあのじゃあ僕こっちなんであお疲れ様ですお疲れ様です 자신과 동갑인 나카지마는 서툰 그녀에게 격려의 말을 건네줍니다. 마, 뭐지 뭐지. 그런데 사,飲み会 하는데 사, 어디? 아, 저 2人でも 参加ね? 아, 저네 페트 코너의 마리짱. 사토さん 困ったみたいな顔して笑いますよね. 결국 회식 자리 온 두 사람. 눈치 빠른 나카지마는 스즈키를 회식 자리에서 빼냅니다. 아りがとうございました送っていただいておやすみなさい 이런 자신을 공감해주는 모습에 나카지마에게 묘한 감정을 가지게 됩니다. 다음날 동네 마트 こんにちは. 사토さんって 지모こっちじゃないですよね? 아니, ですじゃあなんで今こっちに?すいません.なんかいろいろ聞いちゃって.刑事告訴されたんです. 처음으로 자신의 사정을 말하는 스즈코. 海の家で働くそれから山に行って自分探しみたいなことですかいやむしろ探したくないんです自分の行動で自分は生きていかなきゃいけない逃げてるんです100万円あればとりあえず家も借りれてだから100万円貯めては転々としてるんですじゃあまた100万円貯まったらここ出ていくんですか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

결국나카지마를찾아온스즈코나카지마은私のこと好き나니そんないきなり急にどうしたのなんか変だよ今日お金持ってるからでしょなんでそんななんで私がデート代まで払わなきゃいけないのそれは言えないんじゃん

そいつが怪我をしてしまいましたそれで僕は児童相談所というところに連れて行かれましたでも許してくれませんお父さんとお母さんは転校した方がいいと言っていますでも僕はあの日の姉ちゃんのことを思い出して何があっても逃げないと決めました姉ちゃんに恥ずかしくないように僕も頑張ります끝내참아왔던감정이복받쳐오르고마는스즈코입니다 결국 동생에게로부터 깨달음을 얻은 스즈코는 새 출발을 위해 떠나게 됩니다. 그리고 나카지마가 스즈코에게서 돈을 빌린 이유가 우리가 살면서 예상치 못한 상황에 부딪힐 때 삶의 회의감을 느낄 때 우리는 어떻게 해야 할지 몰라 그 자리에서 주저앉게 되죠. 그럴 땐 우린 어떻게 해야 할까요? 자신의 나약함을 발견한 스즈코는 다른 곳으로 떠나갑니다. 그러게 나니까.